tengo miedo, güey. Cámara, manos en el aire, que hay de ahí en la casa. El que no salte es puto. Este es el solo que es. ¿Estás preparado? Mátalos a todos, chas. Ya estamos hartos del freestyle. Nos gusta más el DJ. Matan más rápido. ¡Qué pinche limpieza en el fader! ¿De qué me hablabas? Ah, ah. Hagan un ruido para este cabrón que está calentando el lugar.